Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Geek World, je suis Scar et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Team Fortress 2. La dernière fois c'était avec Carboom qui s'était confronté aux Spies et aujourd'hui c'est moi-même qui vais devoir me confronter au jeu <laughs> Parce que j'ai complètement zappé comment on joue au jeu, ça va faire un an que j'y ai plus touché. Je l'ai désinstallé, je l'ai réinstallé là récemment, euh, juste pour vous, pour votre plaisir personnel de me voir mourir comme une merde. Et euh, du coup, je me replonge dans ce jeu auquel j'étais pas si mauvais que ça, hein, il y a un an. J'ai juste complètement oublié comment on y joue, c'est tout. Donc, ne jugez pas les performances d'aujourd'hui comme étant mes performances habituelles, parce que je suis quand même censé être meilleur que ça. Donc on va commencer avec un jeu qui ne sera pas... Un... On va pas commencer avec un casual. On va pas commencer avec ça, ça, ça... Non, ça, tout ça, on s'en fout on va se faire un... On va faire un deux groupes keep. Voilà, ça, c'est pas mal. C'est bien pour commencer, c'est tranquille. En plus, c'est un peu mon mode de jeu préféré. Du on va peut-être faire un deux groupes keep uniquement aujourd'hui. C'est possible que... Je vais voir. C'est pas dit, mais c'est possible qu'on fasse que ça. groupes de Keep est une sorte de mode de jeu en fait où vous êtes un peu en mode bataille rangée médiévale un peu bizarre. Vous devez envahir un château en fait qui est le, le Keep. Euh, et donc il y a une équipe qui défend le château, une équipe qui essaie de l'attaquer. Vous avez deux points de contrôle à prendre sur les côtés, et une fois que vous avez pris ces deux points de contrôle, vous pouvez rentrer dans le château et prendre le troisième point de contrôle qui est dans le château, à ce moment-là vous avez pris le château. Euh, euh, TF2 est assez semblable à Overwatch, je pense même carrément d'ailleurs que c'est la même chose, dans le sens où je crois que euh, Overwatch a été vraiment beaucoup inspiré de TF2, ou je sais plus si c'est TF2 qui est venu en deuxième, en tout cas c'est un des trucs comme ça, c'est un des deux. On va peut-être pouvoir commencer la partie. Fingers crossed. Allez. Allez. Allez, connexion. Ouh Eh bah ben, c'était bon pour mes oreilles tout ça. Alors vous pouvez voir que le jeu a déjà commencé sans moi, hein, ça arrive très souvent. Et c'est déjà plus ou moins la merde, hein, je tiens à le dire. Donc là je suis en mode défense, et il faut absolument que je permette pas au mec de passer. Eh, j'en ai quand même tué deux. Moi, je suis désolé, mais pour moi, ça compte. Allez, on y va. On charge. Euh, ok. Bon. Ouh, beau snipe. Beau snipe. Bon bah du coup, euh, encore, euh, encore une fois, comme d'habitude, on commence très fort avec une défaite. Hein. je peux pas y faire grand chose malheureusement. Allez, ouvre, ouvre, ouvre. Alors donc du coup, euh, dans, cette, euh, dans ce mode de jeu là, vous n'avez pas le droit à vos armes de... habituelles. Vous avez le droit qu'à vos armes de corps à corps, sauf pour le spy qui peut avoir à la limite, euh, le spy, le sniper, qui peut avoir à la limite un, un arc et des flèches. Oh, bien joué Bien, bien joué. Il a trouvé le spy, il l'a fait regretter de s'être euh, moqué de nous. Allons-y Il est l'heure Oh la vache Je crois qu'ils n'étaient pas vraiment très près. C'est parfait Voilà, boum Où qui sont les ennemis Venez à moi Que je vous tue Bon bah, euh, c'était un très court jeu, ma foi. <laughs> Mais franchement sympa. Allez, on va s'en faire une deuxième. Comme quoi, si, si on s'en tient à ça, hein, si L'intégralité du jeu, c'est ça. Je suis peut-être pas si mauvais. On va se refaire une ou deux autres parties. Ça va être un, court épisode, hein, je vous le dis tout de suite, euh, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de montage à faire. On a pris énormément de retard sur euh, les reviews, notamment sur les reviews, euh, où là j'ai carrément 6 mois de retard en termes de, <laughs> de vidéos. Parce que nous on a continué à les tourner les vidéos, c'est juste moi qui les ai pas montées parce que j'avais un peu, euh, malheureusement, euh, pas trop le temps pour moi ces six, euh, pas ces six derniers mois, pas déconner non plus, mais j'avais en tout cas beaucoup de problèmes en termes de montage et tout ça, ce qui n'excuse en rien le fait que je n'ai pas assez branlé ces derniers mois, mais ne vous en faites pas. Ouh là J'ai vu une flèche passer là Allez, bon. C'était... c'était... C'est hors combat, ça, ça compte pas. Ça compte pas, regardez, là, il me reste 13, 12, 10, bon. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Chargez Allez. Euh, je m'en suis déjà pris une, c'est très très mauvais signe. Ça va, bah putain. En je pouvais pas faire grand chose, j'étais à 1 contre 5. Tu crois que je t'ai pas vu peut-être Ouh Eh ben. En même temps, il a, il, a la, lourde arme. Hein, euh. <clears throat> tu vas faire quelque chose, euh, Lille hmm? c'est le moment de la défense, c'est le moment du tout. On joue pour le tout, le tout, pour le tout. J'en ai buté un J'en ai buté zéro, quoi. <laughs> j'ai juste, foncé, juste foncé dans le tas. Non, mais elle va rien foutre, en fait. se reprendre du point de vie. Oh oh. Bon. Allez, ça arrive de temps en temps. En même temps, c'est compliqué hein, dans deux gros Keep de défendre. Défendre, c'est pas le truc le plus facile. Attaquer, c'est généralement plus simple. Bing, bing, bing, bing. On y va Cher jouet Ouh, et bébé, Et Si ça me fait plaisir. Allez. Et on charge dans le château Bon, bah ça s'est bien passé encore une fois. Allez, on va faire une dernière partie. Je vous avoue, j'ai fait une partie juste avant de commencer à jouer pour euh, voir un petit peu euh, si ça se passait bien, tout ça, etc. Si j'allais euh, pouvoir faire un petit peu de skill quand même dans ce, dans ce niveau parce que sinon ça ne servait à rien que je vous montre simplement que le fait que je me fasse poutrer la gueule en long en large. Mais finalement, je suis plutôt content de moi. Hein. Euh, autant sur le, sur le truc d'avant, je me suis fait et défoncer en long en large, c'était absolument immonde. Autant là, je suis plutôt content de moi. Est-ce que ça veut dire que je suis en train de m'améliorer Je ne pense pas. Ça veut peut-être dire aussi qu'ils sont beaucoup plus nuls en face. Ou alors peut-être que j'ai une meilleure team. Ah, on est les bleus, donc on commence avec l'attaque. Allons-y Ah bah, l'attaque, elle est déjà bien lancée en plus, euh, je trouve. Bon. Ça n'a pas suffi. Allez, on y va. C'est dommage, je mets bien ma team. Ouais, bon, en même temps, là, je pouvais pas faire grand-chose. On va, on va changer un peu, on va prendre le, le snipe avec ma nouvelle Nouvelle épée trop classe. On va voir si on peut... haut. Oh. Allez, on va prendre ce point. Ce point est pris. Et c'est parti oh, C'est repas... Oula, oula, oula, oula, ils ont fait une sortie les gars là Oh la vache Eh Ils ont fait une de ces sorties les enculés Truc de ouf alors là c'est peut-être la partie où je vais me faire défoncer parce que j'ai plus la même team et j'ai l'impression que c'est la team rouge qui a l'air d'être un peu mieux que la team bleue. Ok, c'est un massacre. C'est un massacre Et on va continuer à charger encore et encore et encore Oui, alors ça c'est un cheat du jeu qui est sympa. Enfin, c'est plus un bug exploit. C'est euh, quand vous êtes moments je crois. Euh, le black, quoi. Euh, vous pouvez utilisez votre speed, parce que vous avez un speed, pour sauter des cailloux là-haut jusqu'au rempart. Bah voilà, comme exactement ce qu'il vient de faire là. C'est un petit bug exploit sympa. Que moi je trouve amusant. on y va, tranquillou, hein. c'est la vie, c'est la fête. C'est très intéressant de voir comment euh, j'ai réussi à tuer qu'une seule personne là-dedans, alors que personne ne bougeait. Hein. Bon, allez, à le prendre ce putain de Ils l'ont pris Alors on va attendre que la charge de, de machin sorte. Et nous on va penser. En même temps, c'est toujours... C'est toujours un petit peu le merdier. Et on a gagné Moi je dis... C'est bien, on a gagné. Gagné. Je n'ai fait que gagner jusque-là. Non. The what The what Là, je me pose des vraies questions. Oh mon dieu. Alors, Upper Nate, là, je commence à me poser des questions sur toi. Euh, serais-tu un putain de troll attends, mais attends, attends, attends, attends, attends, attends. Il y a un problème. Je n'ai pas pris un seul dégât hein, avant ce gars. Comment Écoutez. Écoutez, on va mettre neutre, voilà. Et, et écoutez, voilà, alors. Je me pose plus de questions. Je... Bon, voilà, je... Est-ce que... Est-ce que... Je, ne sais pas, peut-être. Peut-être, voilà. On ne saura jamais, écoutez. Euh, <laughs> c'était marrant quand même, cependant, j'ai joué trois parties plutôt sympas. Euh, du coup, vous avez eu un petit aperçu de ce que c'est que deux Keep. et j'espère qu'on pourra revenir très très bientôt sur euh, TF2 avec des invités. Parce que là, c'était un petit peu le merdier, je jouais tout seul, c'était c'est moins fun, je trouve, de jouer tout seul à ce jeu que de jouer en, coop, ou contre d'ailleurs des potes. Euh, mais ce serait marrant de pouvoir faire des kip avec une armée entière de nos potes qui chargent en même temps, tu sais. Ce serait assez marrant ça. Euh, du coup sur ce, je vous dis à très très vite, à très très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter la vidéo, de dire si vous avez aimé ou pas. Et euh, d'aller voir aussi la vidéo de Kaboom qui affronte les spies. Et le Discord, nous avons également un Discord qui est dans la description. vous pouvez vous y rendre immédiatement, c'est qu'un Twitter, un Facebook. Nous vous invitons à vous abonner au trois. C'est toujours sympa. En plus, vous pouvez discuter avec nous. On peut discuter avec vous. On peut apprendre à se connaître. C'est super sympa. On se verra pour un thé et tout. Et là, du coup, je crois que j'ai tout dit. Du coup, je vous dis à très très vite, à très très bientôt. Euh, gardez la forme. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Ciao